Çocuklar. Harika. اطلع ازمه ما تشوفها هذه فيها لك Halata mo tayo. Блин, тут смело. Ну да, на Машаллах. ايش عملت لها فيديو لا لا هيك عاملها فيديو انت فيديو فيديو والله إيه، إيه، معلم بالطبخ رح ناكل بطاطا من تحت ايديك فرجي ها الثانية إيه، ناكل بطاطا طيبة لا وشوربة كمان الرحمن السارية طيب إن شاء الله توز توز توزو يكشي حطي له ملح توز ملح شكرا